ප්‍රථම ආදර සුවඳ හද තියා ඒ උතුම් ආදර රැගෙන ඔබ තියා ඒ උතුම් ආදර රැගෙන සිතේ මගේ පෙම්බැතුම් මවා තනිකමත් දුකත් පියා ඔබ කොහේ කියා ඔබ කොහේ මගේ ප්‍රථම ආදර සුවඳ හද පියා ඒ උතුම් ආදර රැගෙන ඔබ මට ඔබද්දමත් නැති සුවඳ ළඟ ඇති සුවඳ ළඟ මගේ ප්‍රථම ආදරේ සුවඳ හද තියා ඒ උතුම් ආදරේ රැගෙන ඔබ තියා ඒ උතුම් ආදරේ රැගෙන